Yes, he is very nice. Yes, he's very nice. Nice یعنی خوب very یعنی خیلی Yes, he is very nice یعنی بله او خیلی خوبه Yes, he's very nice Yes, he's very nice Yesterday I was ill. Yesterday I was ill. Yesterday یعنی دیروز. I was یعنی من بودم. ill یعنی مریض. Yesterday I was ill یعنی من دیروز مریض بودم. دیروز کسالت داشتم. Yesterday I was ill. Yesterday I was ill. You are on your own. You are on your own. You are یعنی تو هستی. Your own یعنی خودت. You are on your own یعنی خودتی و خودت. تنها یا تنهایی. دستتو بذار رو تو بگو یا خدا بلند شو از جا. همت کن و رشد کن و موفق شو. You are on your own. You are on your own. You are really cool. You are really cool. You are یعنی تو هستی. Really یعنی واقعا. Cool یعنی باحال. همچنین به معنی خنک. You are really cool یعنی تو واقعا باحالی. دمت گرم. تو رو میگه عزیز دلم که داری انگلیسی یاد میگیری You are really cool You are really cool You can bank on Mori You can bank on Maury. You can یعنی تو میتونی. Bank یعنی بانک. یا سپرده گذاری کردن on موری روی موری you can bank on موری یک اصطلاح یعنی میتونی روی موری حساب کنی روش میشه حساب کرد که پشتت رو خالی نمیکنه you can bank on موری you can bank on موری You can bank on my support. You can bank on my support. You can یعنی تو میتونی بانک یعنی بانک داری کردن و همچنین به معنی بانک on my support یعنی روی حمایت من You can bank on my support یعنی میتونی روی حمایت من حساب کنی شما عزیز دل که داری زبان یاد میگیری میتونید روی حمایت ما حساب کنید از درس های انگلیسی مثل آب خوردن استفاده کنید و رشد کنید طبق روش حتما تمرین کنید You can bank on my support You can bank on my support You can count on my friend. You can count on my friend. You can یعنی تو میتونی count یعنی شمردن یا شمارش کردن یا حساب کردن on my friend یعنی روی دوست من you can count on my friend یعنی میتونی روی دوست من حساب کنی دوست من اگر حرفی زده حرفش حرف حسابه میتونی رو حرفش حساب کنی روی اینکه پشتت رو خالی نمیکنه You can count on my friend You can count on my friend You cannot park here. You cannot park here. You cannot یعنی تو نمیتونی پارک یکی از معنیهاش که میدونی یعنی پارک پارک یه معنی دیگه داره یعنی اینجا پارک کردن ماشین رو پارک کردن کجا here اینجا you cannot park here یعنی نمیتونی اینجا پارک کنی جریمه می نویسن قربونت you cannot park here you cannot park here You got to trust me. You got to trust me. You got to یعنی تو باید که در واقع تغییر شکلی یافته you have to trust یعنی اطمینان کردن me به من You got to trust me یعنی تو باید به من اعتماد کنی راه دیگری نداری You got to trust me You got to trust me. She can't even climb a ladder. She can't even climb a ladder. She can't یعنی او نمیتواند کی اوی مؤنث even یعنی حتی climb یعنی بالا رفتن همونطور که میبینید بیش خونده نمیشه ladder یعنی نردبان she can't even climb a ladder یعنی او حتی نمیتونه از نردبون بالا بره she can't even climb a ladder she can't even climb a ladder Maury bent over backwards to help Julie. موری bent over backwards to help جولی موری که مشخص یعنی آقای موری بنت over یعنی کمرش رو خم کرد چطور backward به سمت عقب to help که کمک کنه به کی به جولی موری bent over بکوردز to help جولی یک اصطلاحه یعنی موری خیلی تلاش کرد که جولی رو کمک کنه موری bent over backwards to help جولی Maury bent over backwards to help Julie. We will finish the project by June. We will finish the project by June. We will یعنی ما انجام خواهیم داد چیکار خواهیم کرد finish به اتمام خواهیم رساند the project اون پروژه مشخصی رو که در موردش داره صحبت میکنه by June یعنی تا ماه جون We will finish the project by June یعنی ما تا ماه جون پروژه رو به اتمام خواهیم رساند یا تمام خواهیم کرد We will finish the project by June We will finish the project by June. Just leave me alone and go away. Just leave me alone and go away. Just یعنی فقط Leave یعنی ترک کردن رها کردن me مرا alone یعنی تنها and یعنی و go یعنی برو away یعنی دور خیلی دور Just leave me alone یعنی فقط منو تنها بذار and go away یعنی برو پی کارت Just leave me alone and go away یعنی فقط تنها بگذار و برو پی کارت فرض بگی مامانتونو، چه میدونم خواهرتونو دوست دخترتونو ناراحت کردین بهتون چی میگه میگه just leave me alone and go away یعنی فقط تنها بگذار و برو پی کارت just leave me alone and go away just leave me alone and go away You made fool of me. You made fool of me. Made fool of someone یعنی کاری بکنی که فردی احساس حماقت بهش دست بده یا حس بکنه زایه شده. You made یعنی تو ساختی. Fool یعنی احمق. You made fool of me یعنی تو باعث شدی احمق به نظر بیام تو باعث شدی که حس حماقت بهم دست بده باعث شدی زایه بشم پیش دیگران دوستان در مورد تلفظ فول دقت بکنید در انگلیسی فرق است بین تلفظ فول یعنی پور و فول یعنی احمق وقتی که شما میگید استاد ما فول پروفسوره یعنی چی یعنی ای استاد احمقه پس در مورد تلفظ خیلی باید توجه بکنید که تلفظ اهمیت بسیار ویژه‌ای در انگلیسی داره پس دقت بکنید اینجا میشه you made fool of me یعنی تو باعث شدی احمق به نظر بیام پس فرق داره با پور و وقتی میگیم فول فول یعنی پور نه فول یعنی احمق You made fool of me یعنی تو باعث شدی احمق به نظر بیام You made fool of me. You made fool of me. You murdered my son. You murdered my son. Murder یعنی به قتل رساندن. My son یعنی پسرم. You murdered در زمان گذشته اتفاق زده، یعنی تو به قتل رساندی کشتی my son یعنی پسرم رو You murdered my son یعنی تو پسرم رو به قتل رسوندی You murdered my son You murdered my son You said it, not me. You said it, not me. Said گذشته say یعنی گفتن در زمان گذشته. It اشاره میکنه به اون موضوعی که طرف داره در موردش صحبت میکنه. Not برای منفی کردن اینجا استفاده شده. Me یعنی من یا مرا. You said it یعنی شما اون موضوع رو گفتی. تو اون موضوع رو گفتی. Not me. نه من. You said it. Not me. یعنی تو اون موضوع رو گفتی. نه من. You said it, not me. You said it, not me. You used to love me. You used to love me. Used to ساختاری است که بسیار در انگلیسی استفاده میشه و برای اشاره به کاری است که در زمان گذشته یه نفر انجام میداده اما الان دیگه انجام نمیده متوقف شده انجام اون کار You used to یعنی تو فلان کار رو میکردی کدومو love عاشق بودن می مرا You used to love me یعنی تو عاشق من بودی اما الان دیگه نیستی You used to love me You used to love me. You were a big help. You were a big help. You were یعنی تو بودی. Were گذشته are یعنی بودی. Big یعنی بزرگ. عظیم. Help یعنی کمک. You were a big help یعنی تو کمک خیلی زیادی کردی تو کمک خیلی زیادی برای من بودی کمک بزرگی برای من بودی You were a big help You were a big help You will be all right You will be alright. You will be یعنی تو خواهی شد از زمان آینده ساده استفاده کرده alright یعنی خوب اوکی سالم سلامت ردیف You will be alright یعنی حال تو خوب میشه اوکی میشی alright میشی You will be alright You'll be alright Your kids are dead. Your kids are dead. Kid یعنی بچه. Kids یعنی بچه ها. Are یعنی هستند. Dead یعنی مرده. Your kids are dead یعنی بچه هاتو مرده فرض کن. بچه هات مردن مثلا تو یک مکالمه در داخل یه فیلمه بعد کاراکتره میگه اگر فلان کارو نکنی بچه هاتو مرده فرض کن Your kids are dead Your kids are dead You are under arrest. You are under arrest. Arrest یعنی بازداشت کردن. Under arrest یعنی فردی که بازداشت شده. You are under arrest یعنی شما بازداشت شدید شما تحت بازداشت هستید You are under arrest مثلا فرض بگیرید پلیس مجرم رو گرفته دستاش هم بسپن زده یا اینکه اسلحه رو گذاشته روی شقیقش میگه You are under arrest شما بازداشتید شما تحت بازداشت هستید You are under arrest You are under arrest A bolt from the blue. A bolt from the blue. Blue یعنی آبی. From یعنی از. Bolt یعنی یک ضربه ناگهانی. یک اتفاق ناگهانی. A bolt from the blue اصطلاح یعنی یک اتفاقی خیلی ناگهانی رخ بده. تو فارسی بهش میگیم مثل عجل معلق. A bolt from the blue A bolt from the blue. Cat has nine lives. Cat has nine lives. کت یعنی گربه هز یعنی دارد چه کسی دارد سوم شخص مفرد و اینجا گربه سوم شخص مفرده پس طبیعتا از هز استفاده میکنیم ناین یعنی نه lives یعنی زندگی ها live یعنی زندگی lives یعنی زندگی ها cat has nine lives یعنی گربه نه تا جون داره تو فارسی هم میگیم دیگه یعنی هر بلایی سرش میاد نمیمیره از پشت بوم میفته از فلانجا رد میشه کتکش میزنی بازم زنده میمونه بهش میگیم گربه نه تا جون داره cat has nine lives cat has nine lives A seven year old boy. a seven year old boy seven یعنی هفت year یعنی سال old یعنی پیر و همچنین سن و سال boy یعنی پسر a seven year old boy یعنی یک پسر بچه هفت ساله a seven year old boy a seven year old boy a slip of the tongue a slip of the tongue slip یعنی سرخوردن و از دهان خارج شدن در اینجا تانگ یعنی زبان a slip of the tongue یعنی اشتباه لپی اشتباه زبانی یه چیزی دیگه میخواستید بگید یه چیز دیگه از دهانتون در اومده بهش میگن اشتباه زبانی a slip of the tongue A slip of the tongue